على العودة سوى بنقطة وحيدة من ميدان اتحاد حجوط الذي لم يفقد أمل البقاء ضمن حظيرة المحترف الثاني بعد ودخل المباراة بقوة جاءت هذه التسديدة التي لم تمر بعيدا عن إطار مرمى الحارس غلم اتحاد حجوط افتقد لأنصاره في هذه الجولة بسبب العقوبة المسلطة عليهم ورغم ذلك دخل بقوة وتمكن من أخذ الأسبقية وهذه المخالفة المباشرة التي نفذها لاختصاص زيتوني عبد الودود بهذه الكيفية منح التقدم لفريقه في الدقيقة الرابعة والعشرين أمام دهشة الحارس غالم الذي لم يتمكن من صد ورد الكرة الثابتة من عبد الودود الذي بالمناسبة يوقع الهدف الثالث له بمخالفة مباشرة والرابع بألوان فريقه لكن هذه الفرحة لم تدم طويلا بما أن الحكم نسيب أعلن عن ضربة جزاء لأوزناجي وتقدم لها أحمد مكحوت فعدل النتيجة لفريقه في الدقيقة الثانية والثلاثين الفريق المحلي كان الأقرب إلى إضافة الهدف الثاني بعد هذه التوزيعة من يخلف على الجهة اليمنى وقارب كان قريبا من أخذ الأسبقية لولا يقظت وفطنة الحارس غالم الذي أنهى المرحلة الأولى بتعادل إيجابي في المرحلة الثانية انطلق بناي على الجهة اليسرى ثم سدد وبناي براسية لم تكن قوية الفريق المحلي دائما اجتهد وحاول لكنه لم يتمكن وهنا آه، سمان لم يكن ينتظر هذه الكرة التي مرت ببضع سنتيمترات عن إطار مرمى الحارس غلم الذي يستحق العلامة الكاملة بما أنه أهدى فريق نقطة ثمينة وهذه التسديدة الأخيرة من توامي غالم في المكان المناسب مركز ثالث لاتحاد بالعباس وأخير لاتحاد حجوط آه، اتحاد حجوط يلعبوا على السقوط احنا نلعبوا على الصعود آه، المقبرات كانت صعبه وحنا الحمد لله على هذا التعادل لان مباراه آه، نشوف باللي آه، اتحاد حجوت مدد كاع واش عندها وحنا لا غالب تما الفالي او موان اون كون رامين ان بوان والحمد لله اللي ربي وفقنا وجبنا تعادل d'après شفتوا الماتش كنا بالك plus fort عليهم سي سي فري انا ماركي بريمي بيت أه، بالك بينالتي انا بانت لي 70% 50% بالك نشوفها في الكاميرا بالك نشوفوا لا بينالتي ولا ماشي بينالتي دوزيام ايطون اون راطي بالك deux occasions اللي وين نقدروا نقتلوا الماتش درنا grand match أه، ضربنا نضنا طحنا الحمد لله يا ربي بالك بالك c'est vrai أه، مازالوا sept matchs ونا لازم نزيد نمدو plus que ça plus que ça la dernière minute حتى وين ان شاء الله بالك coup de chance ان شاء الله بالك نسلكو